Hola, benvinguts a Contrasons una setmana més. Jo sóc l'Ivan, qui s'amaga, com sempre, és el Javi, i anem a per les tres propostes d'aquesta setmana que ens portaran de Maryland a Londres, passant per València. Doncs comencem a Maryland, a Maryland, amb una banda de molt, molt baixa fidelitat. Us proposem un tamassu hipnòtic i molt, molt sugerent, entre l'indi i el crowd. Ells es diuen Teen Suicide i això es diu Hound Me. Cap, peus i collons. I ara ens n'anem a València amb una banda que es mou entre el post-punk, el rock sintètic i el crowd rock. Són una autèntica apissonadora. Es defineixen com a dos chicos, muchos aparatos i demasiadas pretensiones. Des del seu treball Terror Uterino, ells són Siesta i el tema que us proposem és A una chica me llevaría a una isla desierta. I jo també. I acabarem al Regne Unit amb un projecte d'electrònica fosca. Fan ambient amb retocs industrials o tecno molt narcòtic. Formen part de l'esquadra Opal Tapes. Es diuen OVE amb la participació de No en tinc ni puta idea i el tema que us proposem és Porta Pales. I fins aquí les tres propostes d'aquesta setmana. Ja sabeu que els links que apareixen en pantalla us porten al paradís. Us esperem la setmana que ve. I acabem a Mata de Pere observant l'espècimen musical més típic d'aquest poble, les quatre gaquetes arran de terra.